Es fa saber que a partir d'ara ha arribat el wifi gratuït a Vila de Cans, la connexió ràpida, segura i gratuïta, el wifi 4EU, e perquè som poble, soc ciutat i a més europeus. Wifi 4EU, e el wifi de tot el municipi, el wifi de les de Canencas i Vila de Canencs. Comparteix els teus vídeos, dóna-li al like, fer videotrucades i mira vídeos de gatitos sense gastar una sola dada amb més de 13 punts situats a tot el municipi, comparteix i dona-li el like.